की बाई है अब इसमें क्या करना है हमको इसे योगा पोजेस करना है ऐसे ऐसे खड़े रहना है अगर सोने या मैं हिल गया आउट सॉरी आउट नहीं मतलब पनिशमेंट मिलेगी चलो दीदी अपने पुराना खतरा बिस्किट खा रही है का हां रुको रुको मैं बिस्किट ये अपने तो खाऊं मैं खाऊंगा बिस्किट पानी चलो अब सोनिया कर ऐसे ऐसे कर ऐसे तो नहीं कौन सा ट्री पोज है ऐसे हां बस अरे अभी वापस तुम्हें रिपोज करना पड़ेगा वही तो मतलब एक पनिशमेंट है वैसे में एक पनिशमेंट है एक चलो करो pause pause pause pause Just let go, one more day, one more year, one year say, one more year say. बच्चे लेफ्ट अब हमारे बारे अब ये बोट लो बस और और बस Mm-hmm. कोई बोर्ड भी नहीं दिया चलो तो आज आप है पनिशमेंट राउंड और सोनिया मुझे मिलने वाली है पनिशमेंट पनिशमेंट पता मैंने डिसाइड करी है उसके बाद मैं तुम्हें ज्यादातर ज्यादा तुम चैलेंज इसकी इसकी पनिशमेंट पनिशमेंट ये है कि जैसे इसको से 50 टाइम्स सम करना है वो तो थर्ड है इसमें थोड़ा मेरा वेट जा रहा है इसलिए थोड़ा कभी मेरे साथ करो डांस करो डांस डांस करो हाँ सुन रही जंप करो three two one go start one two three four five six seven, eight, nine, ten, eleven, thirteen, fourteen, fifteen. तो मैं काउंट नहीं करना. सिक्सटीन तो कोई से तो काउंट नहीं करना. अभी सिक्सटीन तक मैंने काउंट किया. वैसे तुम्हें बहुत हाई जंप मारनी है चलो स्टार्ट करो सेवनटीन से सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी मुझे मिलने वाली पनिशमेंट चलो या चलो क्या चलो तो पहले बांध मार लो फिर स्टार्ट करते पनिशमेंट क्या है बेटा तो तुम्हारी पनिशमेंट है कि मैं तुम्हें बहुत फनी फनी कुछ करूंगी जोक मारूंगी कुछ भी और तुम्हें हंसना बिल्कुल नहीं है और हंस गया तो, हाँ। तो हंस गया तो हंस गया तो और एक पनिशमेंट मैं सुन रही को को वापस हंसे नहीं तो ऑडियंस को भी दिखाना है तुम्हारा जो फनी जो कर फेस वगैरह वो दिख भी नहीं था हाँ स्टार्ट हम्म। करो तो थ्री वन थ्री टू भी नहीं रहा दिख रही तो, हाँ थ्री टू वन को भाजी भाजी भाजी महाराजी एक मिनट एक मिनट को ये तो उधर का कौन सा कौन सा वो कौन वो वो हाँ, डांस डांस कंपटीशन का वो गाना गा रही है भाजी पाला भाजी भाजी पाला भाजी मैं बोल रहा हूँ सॉरी जरा कुछ और स्टेप करो पीछे से वाला कुछ और स्टेप करो फिर भाजी पाला भाजी भाजी मैंने भाजी चला रहा है इसका <laughs> चला चला हाँ चला चलो सोचो एक लड़का हो और वो बोलेगा अरे गार्डन में अच्छी स्मेल नहीं आ रही है हाँ तो एक बच्चा बोल रहा था कि ठीक है एक मिनट मैं कुछ करता हूँ मम्मी हाथ डाला और ऐसे चलो एक जोक मारो चलो अभी भाजी बारा भाई छोड़ो जोक मारो कुछ इधर किधर इधर मेरे पास आ गया मैं जोक नहीं मारूं मैं कुछ फनी करूं चलो बोलिए कन्वर्जन है वो भी फोर्टी टाइम फोर्टी ऐसे ऐसे सी एक बैंड बन ऐसे नहीं यार कर पूरा बैंड होना है ऐसे ओह माय गॉड ऐसे गॉड अब मुझे करना पड़ेगा थोड़ा ओह माय गॉड एक और छोटे गॉड अब मैं करने दो वापस वापस देखो 1 2 3 जल्दी वापस तू तो ऐसे करती जाओगी तो कुछ हो गया वापस पहले से वापस अरे नहीं मैं नहीं करूंगा मैं हो गया ठीक है ठीक है फाइव हो गए <laughs> तो सिक्स हो गए सेवन सेवन एट ऐसे नहीं ऐसे तुम तो देगा ही उनको टूट गया पीछे से एट नाइन सो रहा है कब से ब्रांच हाँ पता तो नहीं क्या है वो सेवन एट अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे और अगर आप और अगर आपको और अगर आप और अगर आप और आप अपने